दोस्तों एक समय बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था और सबसे अमीर शहर होने का मतलब यह नहीं कि उस शहर का हर एक व्यक्ति अमीर था बल्कि वहाँ भी दुनिया के किसी और अन्य शहर की तरह उस शहर की ज़्यादातर दौलत उस शहर के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में स्थित थी वहाँ पर एक बंसीर नाम का व्यक्ति रहा करता था जो कि रथ बनाने का काम किया करता था बंसीर सुबह से शाम तक रथ बनाता था लेकिन उसके बाद भी कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता था तो एक ऐसे ही दिन बंसीर अपना रथ बनाने का काम कर रहा था उस दिन उसका एक दोस्त कॉपी उसके पास आता है कॉपी को वो अपनी हालत सुनाता है और बोलता है दोस्त कॉपी देख हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं जो भी लोग यहाँ विज़िट करते हैं बेबीलोन को विज़िट करते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं बेबीलोन जितनी दौलत दुनिया के किसी और जगह पर है ही नहीं लेकिन आज हम ऐसे शहर में रहने के बाद भी इतने गरीब हैं तो ऐसे में कॉपी बोलता है हाँ दोस्त मैं भी बिल्कुल ऐसा ही समझता हूँ और मैं आज अपने हम सबके बचपन के दोस्त अरकाड से मिला अरकाड अपने सोने के रथ में जा रहा था अरकार दोस्तों बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था जो कि खुद ही अपने आप से रिच बना था अपने आप उसने सारा धन कमाया था वो पहले उन सभी के साथ उन्हीं सभी के तरह का जीवन व्यतीत करता था लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था और वो अपनी उदारता और थ्रोफिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से बेबी लोन में जाना भी जाता था तो वो सब लोग डिसाइड करते हैं अरकार से मिलने का और अरकार से पूछने का कि अरकार इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बना तो उस शाम को वह कुछ दोस्त मिलकर अरकाड के पास जाते हैं और अरकार से जाकर पूछते हैं कि अरकार हम सब एक साथ पढ़े हैं हम सब ने एक तरीके के गेम खेले हैं और हम सब एक ही तरीके के के बैकग्राउंड से आया करते थे तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी जल्दी इतने अमीर बन चुके हो और हम आज भी उसी जगह है तो ऐसे में अरकार बोलता है कि दोस्तों अगर तुमने इतने सालों में कुछ नहीं जाना अपने अस्तित्व के अलावा तो उसका कारण है सिर्फ तुम्हारी नेग्लिजेंस और अरकार उनको बताता है कि मैं बचपन से ही अमीर बनने के बारे में डिटरमाइन था और मैं चाहता था वेल्थ अक्यूमुलेट करने के नियमों को सीखना तो ऐसे में मैंने काफ़ी सारे काम भी किए पैसा कमाने के लिए मैं एक टाइम पर लिखने का काम किया करता था और स्क्रिप्ट को लिखा करता था तो ऐसे में एक दिन अलगमिश नाम का एक मनी लैंडर एक एक लैंडलॉर्ड मेरे पास आया और उसने कुछ लॉज को कॉपी करने का काम मेरे को दिया और बोला कि अगर तुम इस काम को दो दिन में कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुमको इसके बदले में दो कॉपर्स दूंगा वो लो काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो मैं दो दिनों के अंदर उस काम को नहीं कर पाया और जब अलगमिश मेरे पास दोबारा से आकर पूछे कि क्या वो मेरा काम हो चुका है तो मेरे को कहने के लिए उनके लिए कुछ नहीं था और मैंने कहा कि नहीं वो काम नहीं हो पाया जिस अलगमिश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया तब मैंने अलगमिश को समझाया और अलगमिश को कहा कि देखिए आप तो इतने अमीर है अगर आप मुझको बताएं कि आप अमीर कैसे बने और मैं कैसे अमीर बन सकता हूं तो मैं आज पूरी रात बैठकर आपका यह काम करूंगा और किसी भी हालत में यह काम आपको कल सुबह तक दूंगा और इस बात पर अलगमिश मान जाते हैं और अगले दिन अलगमिश आते हैं तब तक उसका काम हो भी चुका होता है तो अलगमिश कहते हैं देखिए तो यहाँ पर अलगमिश अरकार से कहते हैं अरकार देखो तुमने तो यहाँ पर अपना काम कर दिया अब मेरी बारी है अब मैं अपना काम करता हूँ जो भी अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से नहीं सुनोगे और इसको नेगलेक्ट कर दोगे और तुम सोचोगे कि मैं अभी के लिए तो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बात बिल्कुल जग जाहिर होने वाली है कि तुमने जितना मुझको दिया है मैं उसका हज़ार गुना तुम्हें दे रहा हूँ अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम भी लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हो तो यहाँ पर अरकार को अपनी स्टोरी अलगमिश सुनाना शुरू करते हैं अलगमिश बोलते हैं कि मेरे अमीर बनने की शुरुआत तब से हुई थी जब मैंने अपने आप को पे करना शुरू किया जो मैं कमाता हूँ उसमें से कुछ हिस्सा खुद रखना शुरू किया तो यहाँ पर अरकार्ड उनको टोकता है और बोलता है कि जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ वो सारा पैसा मैं खुद ही रखता हूँ तो अलगमिश बोलते हैं नहीं ये तुम गलत सोच रखते हो क्योंकि तुम बनिए को पैसे देते हो तुम लॉन्ड्री वाले को पैसे देते हो तुम सभी लोगों को पैसे देते हो लेकिन अपने आप को इसमें कहीं ना कहीं भूल जाते हो और तुम्हारा सारा पैसा इन्हीं सारे खर्चों के अंदर पूरा हो जाता है तुमको जब भी तुम्हारी इनकम आए उसका कुछ हिस्सा बचाकर अपने लिए रखना ज़रूरी होता है और वो हिस्सा कम से कम भी तुम्हारे इनकम का टेन परसेंट होना चाहिए और ऐसे में तुम ये जो भी अपने इनकम का हिस्सा बचाकर जो भी गोल्ड इकट्ठा करोगे वो सारा ही तुम्हारा गुलाम होने वाला है उस गुलाम को तुमको काम पे लगाना होगा और जो वो गुलाम तुमको और पैसे कमा कर देंगे वो उस गुलाम के चाइल्ड्स होंगे उन चिल्ड्रंस को भी तुमको काम पे लगाना होगा और अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो तो तुमको ऐसे कई सारे गुलामों की और कई सारे उनके चिल्ड्रंस की सेना खड़ी करनी होगी तो इन सारी चीज़ों को अरकार मान लेता है और अलगमिश उससे फिर एक साल बाद मिलते हैं अलगमिश बोलते हैं क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे बताया था तो अलगमिश से अरकार बोलता है कि हाँ मैंने ये बिल्कुल किया मैंने एक साल तक अपने इनकम का टेन परसेंट बचाना प्रैक्टिस किया और इवन कमाल की बात तो यह है कि मैं अपने इनकम का टेन परसेंट अपने पास शुरुआत में रख लेता था और उसके बाद फिर भी मुझे मेरा घर चलाने में मेरे खर्चे चलाने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो ही नहीं रही थी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और वो मैं मैनेज कर लेता था बेसिकली और यही अगर आप भी करेंगे तो आपके साथ भी यही होने वाला है तो इसके बाद इसके बाद अलगमिश उससे पूछते हैं तो तुमने एक साल तक पैसा बचाया तो तुमने उसका क्या किया तो अरकार बोला कि मैंने उस पैसे को एक ईट बनाने वाले को दिया है जो कि समुद्र में कहीं दूर जा रहा था और उसने मुझको बोला कि मैं उस पैसे से कुछ रेयर ज्वेलरीज लेकर आऊँगा और उन रेयर ज्वेलरीज को बेच करके हम काफ़ी मुनाफा कमाएंगे और उससे मज़े करेंगे तो अलगमिश बोलते हैं तुम एक ज्वेलरी के बारे में एक ईट बनाने वाले के ऊपर कैसे विश्वास रख सकते हो कि वो ज्वेलरीज़ के बारे में जानता होगा अब मानो कि तुम्हारा सारा पैसा तो चला ही गया है और अब तुमको तुमको ये सारी चीज़ें शुरुआत से शुरू करनी होगी तो अब जैसा कि अलगमिश ने बोला था वैसा ही कुछ हमको देखने को भी मिला दोस्तों जो भी रेयर ज्वेलरीज़ के नाम पर उस ईट बनाने वाले को बेची गई थी वो सारी ही फेक ज्वेलरीज़ थी जिसकी वजह से अरकाड का सारा पैसा डूब गया तो ऐसे में अरकाड ने अपना एक लेसन ये लिया कि सही चीज़ों के बारे में सही लोगों से ही एडवाइस लेनी होती है लाइक ज्वेलरीज के बारे में हमेशा जोहरी से ही एडवाइस लेनी होती है ना कि किसी ईट बनाने वाले से और जैसा कि अब अरकाड का सारा पैसा डूब ही चुका था तो अरकार को अपनी सेविंग्स दोबारा से शुरू से करनी शुरू की लेकिन अब तक अरकाड को अपने पैसों का दस बचाने की आदत पड़ चुकी थी तो अरकार के लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं था और फिर वापस से अलगमी से एक साल बाद अरकार से मिले और अरकार से पूछे इस बार तुमने पैसे का क्या किया तो अरकार ने बोला कि वो मैंने एक ढाल बनाने वाले को पैसे दिए कॉपर्स ख़रीदने के लिए और वो उस कॉपर का मुझे हर साल हर चार महीने बाद रेंट भी पे करता है तो यहाँ पर अलगमिश ने अरकार से पूछा कि तुम उस रेंट को अपने पास रख कर क्या करते हो वो बोलता है कुछ नहीं मैं बस उससे कुछ वाइन्स शहद और केक्स लेकर आता हूँ और अपने घर वालों के साथ अपने घर परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ तो अलगमिश बोलते हैं तुमको अगर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अमीर होना है तो ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो वो जो पैसा तुमको रेंट की फॉर्म में मिल रहा है वो तुम्हारे गुलामों के चिल्ड्रंस है और तुम उन चिल्ड्रंस को वेस्ट कर रहे हो अगर तुमको काफ़ी ज़्यादा अमीर बनना है तो ऐसे में तुमको उन चिल्ड्रंस की एक काफ़ी बड़ी सेना तैयार करनी होगी और बेफिजूल खर्ची बंद करनी होगी इस बात पर अरकार्ड सहमत हो जाता है और इस बात को अरकार्ड मान जाता है अरकार्ड फिर ये सारे काम शुरू करता है और इस बार वो अपने चिल्ड्रंस को भी काम पर लगाता है और इसके बाद कुछ सालों तक अलगमिश दिखाई नहीं लेते हैं लेकिन कुछ साल बाद अलगमिश वापस अरकाड से मिलते हैं अरकाड से पूछते हैं क्या तुमने उतनी वेल्थ कमा ली है जितना तुम चाहते थे अरकाड बोलता है नहीं मैंने अब तक उतनी वेल्थ नहीं कमाई है लेकिन मैं फिर भी उस वेल्थ के पास धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से जा रहा हूँ तो अलगमिश बोलते हैं कि अब तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो तुमने ये सारी चीज़ें जानी तुमने जाना कि पैसे को इकट्ठा किस तरह किया जाता है तुमने जाना कि किस चीज़ की एडवाइस किस किस आदमी से लेना उचित रहता है तुमने जाना कि तुमको अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना होता है और उसके चिल्ड्रंस को किस तरह से अपने लिए काम पर लगाना होता है और अब तुम बिल्कुल तैयार हो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए और इसी के बाद अलगमिश उससे बोलते हैं कि अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे कुछ खेत हैं जिसके जिसको कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके करूँ क्योंकि मुझसे अब उनके अंदर में काम नहीं होता है और जो मेरे बच्चे हैं उनको सिर्फ पैसा गंवाना आता है पैसा कमाना नहीं आता है और अगर तुम मेरे साथ उन खेतों के अंदर पार्टनरशिप करोगे तो मैं उस खेतों का कुछ हिस्सा तुमको दूंगा तो ऐसे में अरकाड भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और अलगमिश के साथ वो काम करना शुरू करता है कुछ साल बाद अलगमिश के कहे अनुसार उसको उन खेतों का कुछ हिस्सा मिल जाता है पार्टनरशिप में क्योंकि अरकार्ड काफ़ी मेहनत करके उन खेतों की उन ज़मीन की वैल्यू उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी देता है तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद अरकार के दोस्त अरकार से बोलते हैं कि तुम तो अरकार काफ़ी ज़्यादा लकी हो तुमको अलगमिश ने ढूंढा तुम्हें अलगमिश ने अपने खेत दिए जिसकी वजह से तुम इतने अमीर बने तो यहाँ पर अरकार उन लोगों को बोलते हो नहीं कि तुम जैसा जान रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं इतना अमीर इसलिए बना क्योंकि मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर भी मुझको अपॉर्चुनिटी मिली मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया और इसके लिए अमीर बनने के लिए मैंने वेल्थ एक्यूमुलेट करने के नियमों के बारे में भी जाना अगर तुमको भी वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है तो तुमको भी हमेशा वेल्थ एक्यूमुलेट करने के नियमों के बारे में जानना चाहिए अगर तुम भी पैसा कमाना चाहते हो फ्यूचर में जाकर अमीर बनना चाहते हो तो तुमको आज से ही अपनी सेविंग हैबिट शुरू करनी होगी तुमको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचा कर रखना होगा और वो इनकम का हिस्सा तुम्हारा दस परसेंट से कम नहीं होना चाहिए और उस पैसे को तुमको काम पर लगाना होगा और उस पैसे से जो पैसा आएगा वो उसका चिल्ड्रंस होंगे और उन चिल्ड्रंस को भी तुमको काम पर लगाना होगा और ऐसे तुम्हें काफ़ी सारे चिल्ड्रंस की काफ़ी सारे पैसों की और उनके चिल्ड्रंस की फ़ौज खड़ी करनी होगी अगर तुम भी फ्यूचर में जाकर अमीर बनना चाहते हो और दूसरी चीज़ उन्हें अरकार ने बताई कि मैं हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टारगेट डिसाइड करता हूँ कुछ काम को करना डिसाइड करता हूँ तो मैं उसको कर कर ही छोड़ता हूँ लाइक अगर मैं कह चाहता हूँ कि मुझको हमेशा हर रोज़ एक नदी में सौ दिनों तक एक पत्थर डालना है तो हमेशा ही मैं सौ दिनों तक रोज़ पत्थर डालूँगा उसमें और अगर मैं किसी दिन गलती से भूल जाता हूँ कि मैं आज पत्थर नहीं डाल पाया तो मैं अगले दिन बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा कि मैं दो पत्थर डाल दूँगा मैं उस अगले दिन एक ही पत्थर डाल कर आऊँगा और मैं अगर दस पंद्रह बीसवें दिन थक जाता हूँ और बोलता हूँ कि रोज़ एक एक पत्थर डालने से क्या हो रहा है क्यों ना मैं एक ही दिन सौ पत्थर डाल दूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा और ना ही चाहूँगा मैं शुरू में ही डिसाइड कर लूँगा मुझको क्या करना है और मैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा और यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा काम में आएगा अगर तुम वेल्थ एक्यूमलेट रहना चाहो अगर तुम डिसिप्लिन हो और अगर तुम अच्छी तरह से काम कर रहे हो तुम हमेशा ही फ्यूचर में जाकर अमीर बनोगे तो दोस्तों ये जो अभी तक आपने स्टोरी सुनी ये summary richest man in Babylon इस बुक की ये बुक मुझको एक काफ़ी अच्छी बुक लगती है फाइनेंस के टॉपिक्स के ऊपर अगर आप वेल्थ एक्यूमुलेट करने के नियमों के बारे में जानना चाहते हो अगर आप आ, फ्यूचर में सेविंग्स करने के बारे में जानना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और अगर आप सेविंग करने को सिंपली समझना चाहते हो तो आप ये वीडियो भी ज़रूर पूरी देखेगा ये वीडियो भी बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इतनी लंबी स्टोरी पहले ही सुना दी तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह से अपनी सेविंग्स करना शुरू कर सकते हो चलो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का अपनी हेल्थ का और इवन वेल्थ का भी ध्यान काफ़ी अच्छे से रख भी रहे होंगे तो दोस्तों आज की सेविंग ही आप कल की वेल्थ होने वाली है क्या हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो आज जो आप छोटे छोटे अमाउंट सेव कर रहे हो वो फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत बड़ी वेल्थ बनने वाली है ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा ही ही होने के लिए हम ये सीरीज़ बना रहे हैं अगर आपने इस सीरीज़ का सबसे पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर हम में से काफ़ी सारे लोग चाहते तो हैं सेविंग करना लेकिन वो जब एक्चुअल में सेविंग करने जाते हैं तो ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है काफ़ी सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि उनके जितनी इनकम है उतने ही उनके एक्सपेंसेस है जिस वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते काफ़ी सारे लोग ऐसे में आर्ग्यू करते हैं कि उनके पास महीने के एंड में बचता ही कुछ नहीं है जिसको कि वो सेव कर सके अगर उनकी इनकम कभी बढ़ेगी तो वो तब सेव करने की सोचेंगे तो अगर मैं वन बाय वन इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को कैटर करूँ तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा यह देखा गया है जो आपके एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनेट होते हैं आपकी इनकम के जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है ऐसे ही आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं लाइक like अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो काफ़ी सारे केसेज में देखा गया है कि आप अपनी इनकम की बढ़ी हुई इनकम को सेव करने के बजाय आप फालतू के एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हो लाइक फालतू के गैजेट्स खरीदना शुरू कर देते हो लाइक डेली पार्टी करना शुरू कर देते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी करना शुरू कर देते हो और इवन आप रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू कर देते हो कुछ एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदने शुरू कर देते हो जिनकी आपको नीड भी नहीं होती आप ऐसी चीज़ें भी खरीदना शुरू कर देते हो तो ये सारी चीज़ें अगर आप ना करो तो ऐसे में आप काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हो जो कि आपके लिए एक काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी वेल्थ फ्यूचर में जाकर बना सकते हैं इवन काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है पिज़्ज़ा खाने की लाइक like, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा भी नहीं महीने में हम तीन चार पिज़्ज़ा तो खा ही लेते हैं महीने में दो तीन पिज़्ज़ा तो हर कोई खा लेता है अगर आप महीने में पिज़्ज़ा खाना बंद कर दे जो कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होने वाला है पिज़्ज़ा नहीं तो कुछ और खाते होंगे आप लाइक बर्गर्स खाते होंगे अगर आप बर्गर खाने कम कर दें और एक महीने में दो तीन बर्गर दो तीन पिज़्ज़ा खाने की जगह दो महीने में एक दो खाना शुरू कर दे तो ऐसे में आप चार सौ पाँच सौ रुपये तो आराम से बचा लोगे इवन काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी बैड हैबिट्स भी होते हैं लाइक स्मोकिंग की और टम्बैको च्यूइंग की अगर आप वो हैबिट्स छोड़ देते हो तो आप उससे पैसे सेव करके भी अपने लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन की जर्नी शुरू कर सकते हो और अगर आप इन सारी बैड हैबिट्स को छोड़ दो तो ये आपके लिए अच्छा होने वाला है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा आप जहर छोड़कर एक अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ जाओगे अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो तो दोस्तों हम में से काफ़ी सारे लोगों को क्या आदत होती है चीज़ें ई e पर लेने की अगर आप उन लोगों को कहो कि अगर आप ये चीज़ ई e पर अभी लेने के बजाय जो पैसा आप ई e में देने वाले हो उस चीज़ को उस पैसे को सेव करके कुछ टाइम बाद उस चीज़ को लो तो तुम उस चीज़ को लेने के लिए उसको अफोर्ड कर पाओगे इवन उसके ऊपर से कुछ पैसा और एक्स्ट्रा बचा पाओगे कुछ वेल्थ एक्यूमलेट कर पाओगे तो वो अगर आप उन लोगों को कुछ इस तरह से समझाओगे तो आपको काफ़ी सारे लोग बोलने वाले हैं sorry I can't afford to save but अगर वो चीज़ वो उसी समय ई एम आई पर ले लेते हैं तो उसके बाद I don't know how they can afford to manage those EMIs I don't know ये सारा काम वो किस तरह से कर लेते हैं किस तरह से उनके पास टैलेंट आ जाता है ये कि अब जो लोग उस चीज़ को उस अमाउंट को सेव करने के लिए रेडी नहीं थे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन्होंने कोई एक्स वाई जी चीज़ ई पर ली और अब वो उस चीज़ की ई पे कर रहे हैं अब उनके पास वो ई करने के लिए पैसा आ गया अब वो उस ई को पे कर रहे हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं उसको तो दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि लोग काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो खुद ही सेव नहीं करना चाहते आपको उन लोगों को अवेयर करके फ़ायदा भी कुछ नहीं है हाँ आपको जितना हो सके आप करो लेकिन अगर वो खुद ही अपने आप से अपनी सेविंग्स के लिए नहीं जानना चाहते तो आप उन लोगों को ज़्यादा फोर्स मत करो सेव करने के लिए उनको चलने दो जैसा चल रहा है आप खुद बताओ दोस्तों क्या अगर आज आपको मैं कहूँ कि आज आप एक चीज़ खरीद लो उसकी आपको ईएमआई e देनी होगी या कुछ चीज़ बाद में ख़रीद लो तो आपको उसकी ईएमआई e कुछ नहीं देनी होगी आप उसका बस पैसा बचाते रहना और उसके बाद आप वो चीज़ ख़रीदने के लायक हो जाओगे तो उसको तब खरीद लेना उसमें आपका पैसा कम लगेगा और इवन अगर आप चाहो तो ऊपर से कुछ वेल्थ भी बचा सकते हो लाइक आप जितनी ई e दोगे उतना ही पैसा अगर आप सेव करके इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर से आप कुछ वेल्थ भी जनरेट कर लोगे आपका गोल तो पूरा होगा ही सही तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग मान जाएंगे कि हाँ कि चलो हम कुछ बाद में ले लेंगे प्लान डीले कर लेंगे लेकिन वो जो लोग ई e की तरफ जाएंगे वो दोस्तों काफ़ी मटेरियलिस्टिक तरीके के लोग होते हैं उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइफ में चाहिए होती है जो कि उनको शॉर्ट टर्म डोपामीन उनके दिमाग में रिलीज़ करती है और उनको उन चीज़ों से मज़ा मिलता है लाइक वो ई e पर गाड़ी लेते हैं वो शॉर्ट टर्म उनको गाड़ी का मज़ा तो उनको मिल जाता है लेकिन जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में जो आपकी जो टेंशन फ्री रहने वाली चीज़ें होती है वो लॉन्ग टर्म में उनके साथ हो नहीं पाती लॉन्ग टर्म में उनको ई e बर्डन उनके सर पर होता है लेकिन अगर आप अपने पैसे को सेव करो और उस हिसाब से खर्चा करो और उसके बाद में अफोर्ड एक अपना कॉर्पस बनाओ अपने गोल को उस कॉर्पस के साथ में पूरा करो तो आपको फ्यूचर में ई e का बर्डन नहीं रहेगा आप खुद बताओ आप खुद बताओ कि कैसा रहेगा अगर आपको फ्यूचर में अपने आप के लिए कमाने से पहले किसी और के लिए कमाना पड़े क्योंकि आपने उन लोगों से डेट ले रखा है आपको ई e देनी है तो ऐसे में आपको काफ़ी सारा जॉब बर्डन भी सहना होगा लाइक अगर आपको कभी जॉब में मन नहीं लग रहा तो आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर ई e चल रही है आपको बिल्स पे करने हैं लेकिन अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान कर रहे हो अपना फाइनेंसिस को ध्यान में रख कर चल रहे हो तो आपके साथ ये वाली चीज़ें होने नहीं वाली कभी भी आपको हो सकता है चीज़ें लेने में कभी डिले हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके गोल्स ना पूरे हो और ऐसा नहीं होगा कि आप फ्यूचर में रिच ना हों अगर आपको फाइनेंशियल प्लान के बारे में और जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ लिंक ऊपर आई बटन में मैंने डाला हुआ है आप वो वीडियो भी जरूर जाकर देख लीजिएगा और दोस्तों काफ़ी सारे लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है जितने मेरे एक्सपेंसिस या मेरे एक्सपेंसिज इतने हैं जितनी मेरी इनकम है तो मैं ऐसे में कैसे सेव कर सकता हूँ तो मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ देखिए कुछ भी मिसहैपनिंग इंसान के साथ हो सकती है उसमें शायद आपको कभी हो सकता है आपका जॉब लॉस भी हो जाए हो सकता है आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जिसकी वजह से आपको जॉब से छुट्टी लेकर कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहना पड़े इवन हो सकता है इवन हो सकता है कि आपकी सैलरी में कट आ जाए और कोविड की वजह से अब तो काफ़ी सारे लोगों की सैलरी कट हुई भी है आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि ये फ्यूचर में कभी भी आपके साथ हो सकता है क्या उस केस में आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे क्या उस केस में आपका खर्चा नहीं चलने वाला आप कुछ भी करके उस टाइम में ऐसे टाइम में मैनेज कर पाओगे लेकिन अगर आप कि सेविंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सेव करके अपने आप को फ्यूचर में फ्यूचर रेडी कर सकते हो आपको फ्यूचर में आने वाले जो भी एक्सपेंसेस है उनके लिए आप अभी से तैयार होकर चल सकते हो ताकि जिस तरह की सिचुएशन में आज हो आप उस तरह की सिचुएशन में आप फ्यूचर में ना रहो तो आप इसके लिए नहीं मानोगे आप कहोगे यार नहीं ऐसा नहीं होगा तो अगर आप सही में अपने फाइनेंसिस को अच्छे से रखना चाहते हो तो आपको हमेशा सेविंग पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको सेविंग करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि एक आदमी एक आदमी या एक औरत अपने अंदर सेविंग की हैबिट को डेवलप किस तरह से कर सकते हैं लाइक like, मैं कभी नहीं कहता कि आप एकदम से 10 परसेंट करना शुरू कर दो सेव लेकिन हाँ जो आइडियल नंबर माना जाता है वो 10 से 20 परसेंट है सेविंग के लिए लाइक माना जाता है कि आपको 40 से परसेंट जो आपकी इनकम है उसका 40 से परसेंट अपनी नीड्स पर खर्च करना चाहिए नीड्स लाइक घर में आपका ग्रोसरीज आते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके फ़ोन बिल्स हो सकते हैं और इसी के अलावा कुछ लाइक आपके पानी का बिल हो सकता है इन सारी चीज़ पर जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको ये चालीस से परसेंट अपनी इनकम का खर्च करना चाहिए और उसके बाद बीस से तीस परसेंट आपको आपकी जो वॉन्ट्स है वॉन्ट्स लाइक आपको महंगे कपड़े पहनने हैं महंगी घड़ी पहननी है आपको बाइक लेनी है गाड़ियाँ लेनी है उसके ऊपर आपको वॉन्ट्स के वॉन्ट के हिसाब से अपनी इनकम का 20 से 30 परसेंट उसके ऊपर खर्च करना चाहिए अगर आपको गाड़ी लेनी है तो वॉन्ट के सेक्शन में से जो आपका पैसा है उसको आप सेव करो सेव करते रहो या फिर आपने गाड़ी ले चुके हो तो आपका जो वॉन्ट्स के उसके अंदर पैसा है पैसा आ रहा है इनकम में जो मतलब डिवाइड करोगे आपको एक बार अपनी इनकम को इन रेशोज़ में डिवाइड करके रख लेना ज़रूरी है five ratio three ratio two के रेशो में तो आपका जो थ्री वाला रेशो है लाइक जिसमें आपकी वॉन्ट्स आ जाते हैं जिस पैसे से आपको अपनी वॉन्ट्स पूरी करनी है अगर आपकी गाड़ी की ई e है तो आपको उस अपने वॉन्ट्स वाले सेक्शन के पैसे से उस ई e को पेड ऑफ करना होगा और उसके बाद आपका जो सेविंग का आइडियल रेशो माना जाता है वो होता है ten to twenty percent of your income तो आपको अपनी इनकम का ten to twenty percent save करना ज़रूरी होता है अगर आप फ्यूचर में जाकर अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना चाहते हो तो लेकिन अगर आप डेवलप कर रहे हो सेविंग हैबिट तो आप शुरू में फाइव परसेंट से शुरू कर सकते हो लाइक आप अपनी इनकम का फाइव परसेंट तो एटलीस्ट बचाना शुरू करो लाइक दोस्तों आप सैलरीड हो तो आपकी जैसे ही सैलरी आती है तो आप वो फाइव परसेंट कहीं इन्वेस्ट कर दो उसके बाद अपनी आगे के एक्सपेंसेस को करो लेकिन अगर आपको डेली पैसा मिलता है आप डेली वेज हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो आपके पास कभी कभी पैसा आता है तो आपको ऐसे में थोड़ा मुश्किल होने वाला है लेकिन आपको हमेशा ही कोशिश करनी है कि कोई भी एक्सपेंस को करने से पहले आपके पास जैसे ही पैसा आए तो उसमें से कोई भी एक्सपेंस करने से पहले आप कुछ पैसा बचाकर अपने पास रख लो और उसके बाद उन एक्सपेंस को करो एटलीस्ट ये ट्राई करो कि मैं इतना इतना अमाउंट मंथ में सेव करूँगा ज़्यादा भी नहीं तो लाइक आप उतने अमाउंट तक रीच करने की कोशिश करो एटलीस्ट मंथ में आप ही बताओ अगर आपके ऊपर ई e होगी तो क्या आप उसको पे नहीं करोगे लेकिन अगर आपको खुद सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ तो आप उस अमाउंट को कभी सेव करोगे कभी नहीं करोगे तो आपको हमेशा ही आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप डेली वेज हो लेकिन आपको कोशिश करनी है अपने पैसे को सेव करने की ऐसे में भी लाइक like आप पाँच परसेंट से शेव करना शुरू करोगे उसके बाद आप टेन परसेंट कर देना कुछ टाइम बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी उसको फिफ्टीन परसेंट कर देना और उसके बाद ट्वेंटी परसेंट कर देना इससे ज़्यादा तो मैं मानता नहीं हूँ कि अगर आपकी एवरेज सैलरी है तो इससे ज़्यादा आपको सेव करने की नीड होती है लेकिन अगर आपकी एक एवरेज सैलरी है या फिर लो सैलरी है तो आप ऐसे में इन रेशोज़ को फॉलो कर सकते हो फाइव से शुरुआत करो और ट्वेंटी तक लेकर जाने की कोशिश करो अपनी सेविंग्स को एटलीस्ट ये आपको फ्यूचर में आने वाली काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेसीज इससे भी बचा सकती है अगर आप अपने फाइनेंसिस को अच्छी तरह से ध्यान में रख करके अपने फ्यूचर को प्लान करते हो तो दोस्तों इसी के अलावा आप अगर सेविंग कर रहे हो तो सेविंग के साथ खाली सेविंग करने से काम नहीं चलेगा आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी इतनी ज़रूरी है अगर आप सेव करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होने वाला है लाइक दोस्तों क्योंकि जो इन्फ्लेशन है अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो लिंक ऊपर मैं आई बटन में डालने वाला हूँ मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर पहले ही वीडियो बनाई हुई है तो इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ते हैं उस हिसाब से हमारे मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और हर साल लगभग छः से सात आठ परसेंट की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है यानी हर साल छः से सात आठ परसेंट की हमारी मनी की वैल्यू कम हो जाती है और अगर वो आपके लिक्विड फॉर्म में आपके हाथ में हो आपके पास पैसा रखा हो तो लाइक आज जो आपके पास सौ रुपये रखे हैं वो अगले साल अगले साल उसकी कीमत अगर छः परसेंट इन्फ्लेशन है तो नाइन्टी फोर रुपये होने वाली है तो आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो अपने पैसों को जो कि आपको एटलीस्ट इस छः परसेंट से ज़्यादा रिटर्न दे ताकि आपको ये इन्फ्लेशन को आप बीट कर सको और ऊपर से कुछ रिटर्न भी जनरेट कर सको सेविंग बैंक अकाउंट में तीन से चार परसेंट का रिटर्न मिलता है लेकिन उसमें भी अगर आप छः परसेंट से चार परसेंट को माइनस करें तो दो परसेंट बच जाता है वो दो परसेंट से आपका पैसा कम होना शुरू हो जाता है इस केस में तो आपको कोशिश करनी है कि आप जिस भी जगह इन्वेस्ट करो एटलीस्ट आपको वहाँ पे छः परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न मिले और इवन कुछ दोस्तों ऐसा भी तो होगा कि आप अब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हो तो कुछ टाइम बाद आपको जाकर इसका पता चलेगा लाइक अभी आपको नहीं लगेगा अभी आप 500 500 रुपए अगर शुरू मैं 500 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 500 रुपए सेव करना शुरू करते हो आपको अभी पता नहीं लगेगा लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर कुछ टाइम बाद जाकर जब आपकी अमाउंट एक अच्छी खासी बढ़नी शुरू हो जाएगी जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट करनी क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगा तो आप उस वीडियो के लिए भी इस चैनल के साथ जुड़े रहना उसके लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें तो मैं यहाँ कहाँ पर था तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आप करनी शुरू करेंगे कुछ टाइम बाद एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा और उस अमाउंट से उस इन्वेस्टमेंट से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे लाइक अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से रेंट रिसीव होना शुरू हो जाएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट के चिल्ड्रन होते हैं दोस्तों उन चिल्ड्रन को भी आप चाहे तो काम पर लगा सकते हैं उन चिल्ड्रन को काम पर लगाओ और उससे और पैसा कमाओ इससे आप एक अच्छी खासी वेल्थ गेन कर सकते हो और कुछ फैमिलीज़ में ये केस होता है दोस्तों कि वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं तो आपको ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि जो हस्बैंड बैंड का पैसा है या जो वाइफ का पैसा है उससे घर का खर्च चलेगा और जो एक बंदे का पैसा होगा हस्बैंड और वाइफ में से वो सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा सेविंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है और सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर अगली वीडियो आ जाएगी उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे और आप चाहे तो अपने कुछ क्वेश्चन हो अगर आपके तो आप उन्हें नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो और अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है और शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे आप चाहे तो वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं और तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलने वाला हूँ तब तक के लिए बाय बाय वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगली किसी और ऐसी ही वीडियो में तब तक के लिए बाय